Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odpytajce, w której to zajmijmy się zaimkiem e, osobowym i dzierżawczym. Zaimek jej, zaimek nią, zaimek jej, mówiłem, e, nią, o niej i wy. To jest takie zestawienie ciekawych zaimków. I już przychodzimy, słuchajcie. To jest dłuższa odpytajka. Ona trwa, będzie trwała 8-9 minut. E, na początku są reklamy, na końcu są reklamy, w środku też jest jedna reklama. Po prostu to jest dla Was takie pytanie, czy chcielibyście wspierać e, mnie i oglądać tę reklamę do końca. Dla mnie to też jest jakaś, jakaś, jakiś profit, jakaś korzyść. Przechodzimy do zdań. Zdanie pierwsze. Dokąd jedziecie? Dokąd jedziecie? Jeżeli macie pomysł na to zdanie po niemiecku, mówcie. Jeżeli nie, robimy to po niemiecku. Wo fart puste miejsce hin. Wo fart hin. Hm, hm, hm, gdzie, gdzie jedziecie, dokąd jedziecie. Może bardziej tłumacząc. Co tam będzie w tym miejscu pustym? Jaki zaimek? Co tam będzie, słuchajcie? Tam będzie i ja. I ja. Wo fahrt ihr hin? Wo fahrt ihr hin? To jest, o, to jest pytanie, dokąd jedziecie. Tu chodzi o zaimek wy. IA, który jest bardzo mało znany, dosyć niepopularny. Znaczy, statystycznie my jako Polacy bardzo rzadko go używamy w Niemczech, bo jeżeli mówimy do kogoś, no to zwykle przez formę grzecznościową z. I w związku z tym ten fa, ten IA jest niepotrzebny czy nieużywany. Wo fat ja hin? Dokąd idziecie? Drugie zdanie. Drugie zdanie, słuchajcie. Eee... Czy to jest jej brat? Czy to jest jej brat? Wersja niemiecka. Ist das puste miejsce Bruda? Ist das hmm, hmm, hmm, Bruda? Jaki będzie zajmek? oczywiście i ja. Znowu i ja, nie? To jest to. Zdas das i ja bruda. Słuchajcie, teraz i ja, już to nie jest wy. I ja teraz oznacza jej. Jest jakaś kobieta, jakaś dziewczyna i to jest jej brat. I ja bruda. Zdas das i ja bruda. To jest to. Trzecie zdanie. Ja z nią rozmawiałem. Ja z nią rozmawiałem. I teraz, jeżeli znacie niemiecką wersję, powiedzieliście ją super. Jeżeli jednak byłby problem z tymże zaimkiem, no to robimy to po niemiecku częściowo chociaż. Ich habe mit puste miejsce. I chodzi o to, że to mógłby być czasownik gesprochen, ale zróbmy czasownik geredet. Ich habe mit ihr geredet. To jest właściwa wersja. Mit ihr, ponieważ ona w datywie, sie w datywie to jest ja Czyli tak samo jak wy i tak samo jak jej jako zajmek dzierżawczy. To samo słowo. Ich habe mit ihr geredet. Rozmawiałem z nią. Kolejny przykład. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Wersja niemiecka wo seid i puste miejsce. Wo seid i co to będzie? Oczywiście i ja. Wo seid i ja? Gdzie jesteście? Szukam was. Ich, ich suche euch. Ich suche euch. Wo seid ihr denn? To den dodałem jako partykułę modalną. Nie? Dobra. Kolejne. Czy to jest Pana syn? Czy to jest Pana syn? Wersja niemiecka. Ist das puste miejsce Sohn? Ist das hm, hm, hm, Sohn? Co to będzie w pustym miejscu? Jaki zajmek? Czy to jest Pana syn? ist das ihr Sohn? Znowu ja, ale tym razem duża litera. Dlaczego? Bo forma grzecznościowa to, tego to wymusza. Ist das ihr Sohn? Czy to jest pana syn? I facet odpowiada, tak, to jest mój syn. Tak, to jest mój syn. Jak powiecie? Ja, das ist mein Sohn. To już jest chyba proste i łatwe. Kolejne zdanie. Kiedy do niej jedziecie? Kiedy do niej jedziecie? To jest pytanie. Znaczy, że pytanie to wiadomo. Kiedy do niej jedziecie? Pytanie po niemiecku. Wann, wann fahrt ihr zu ihr? Wann fahrt ia zu ia? Macie dwa razy zaimek ja. ponieważ w jednym znaczeniu oznacza wy, a w drugim znaczeniu oznacza jej, do niej, do niej w tym przypadku. Ale wam powiem, śnieżek pada na mój aparat, będę go musiał suszyć dzisiaj, ale cóż. I ostatnie zdanie. czy to jest, czy to jest jego dziecko? Czy to jest jego dziecko? Pytanie brzmi: Is das hmm, Kind? Czy to jest jego dziecko? Oczywiście to jest pytanie, czy das ist das sein Kind? Dziękuję Wam bardzo za uwagę, że byliście trochę nie, zimno mi nie jest, ale mój aparat wygląda tak mokro, że nadaje się do suszenia. Ale nie dam go na, na koloryfer. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej.